yesala eno wanjisewo ogamba otya omulangira omukulu mu buganda abakulu ah, gye bali bangi nze siyali mulangira nze nina mukala mujja mm-hmm, lwaki ati ebitambula byonna n'ebikolebwa mm. tutuse tujja kutuka n'okwegaana eggwanga lyaffe nebyetuwulira ah, totuvaamu wanjisebo sebo totuvaamu olina osigala nga oli muganda wawuwawo obagerejere omanyisi byabwe nze siri wawe siri kaswa siri nakabala mm. siri gere siri kaswa siri nakabala siri wawe ndi muganda wa nono muzukulu wa mukase sese naye kati okusinzira ku bitambula n'ebikolebwa mm. kwensinzidde okugamba nti anze ah, ndina mukala mujja kati mm. ah. si byamaanyi nnyo tebiyinza mukama waffe kukukusuuzaawo buganda bwo bwolwaniridde ebbanga wangisibuka kati mm. buganda nebwolwana nga babusanyawo mm. ate abagezako ensonga ezizoogerako nebabalaba nga muli balaba ennyo mm. ate oba oliawo ne bannaffeamu nebakitwala bati <laughs> abalimedias uganda naye eh, hey, mukulu derik hey, eh, mukama wange osibye otya era wasuza otya mm. Ndi bulungi nze mutumba ka nkyogerere ddala mutumba derik eh. era gwolinganje olwaleero eh. hmm, wangesebo mutama wange tulina ensonga eh, waliwo entalo eziriwo kati tuzeetaaga ffe tuzimalirize kuki abantu abaleero ah, hmm. sijja kukugamba nti onsumbuye hmm. nesewulira bulungi siri mulwadde nesewulira bulungi tunasobola okukwataganyisa ensonga zino mukama wange tujja kukolako ekitono kulwokusaba kwabanyi kubaze waliwo ensonga ezitalinda hmm. hmm. nesewulira bulungi hmm, mukama wange ojja tuwayo kyonna kyoa era nange nsala akozesa abalwadde siri mulwadde naye sewulya bulungi hmm, kubanga gwe tetukusasula nako naye weewaayo obuweeri naye mutandika ddi okunsasula mukamange hmm, tojja kusasula kati obadde ogamba waliwo ensonga ah, naddala eva mu kika kyaffe ekyekkobe mabega awo baateekako omwami bamuyita augustin ya embasa erabidde yeah, Augustine Gayina mwami omupya ow'ekika ky'Ekkobe. Naye abantu bavuddeyo ne bawandiikira Kabaka ne bagamba owaayo Gayina mwami gw'otuwadde wa bicupuli tetumulabangako. Namwama kati awe we kye kibuzo kye njagala okuddiza mukama wange nti mikolo ki egikolebwa nga balonda namwami ye bannamwama be baani erinnya eryo tulyogera bwogezi naye tetumanyi kitegeeza ki mukama wange Ah, nga bwongambye nti ah, teweewulira just bulungi ah, naye wonaaba eh, nga waswazze nga beegasa wamu ne kato waliwo ensonga y'abeŋŋonge batuli bubi abeŋŋonge abo kugasitako n'embogo waliwo n'omutima omuyanja ya naye nga kyengendo tandika nakyo mukama wange kikyakyaba ekkube hmm. lwaki balwanagana hmm. bani abalwanagana ah, ffe abekkobe ah, kanjogere nti nze ah, twatuteyo okwemulugunya natugamba nti nga mukutwalawa ewakabaka mm-hmm. nti ono namwama siye yabadde alina okubeera namwama ne bawandiikawo waliwo enabirabyawo ku mikutu ne bawandiikawo ensonga obanga nkaaga ezikakasiza ddala nti ono abadde talina kuba namwama kati awo mukama wange wembuliza nga nze owekkobe namwama yaani bwekiba nga ku nyukutu bataddeko ensonga nkaaga mm. kwalina okuba namwama kati nze atali wakkubi mm. atali mukulu wa kika kya kkubi mm. ate nga mwasobodde n'okuloopa oba okutuusa ensonga zammwe wakabaka kati ani yabadde abatulizaako namwama gumaloopye wakabaka hmm, era munaye omukolo omukolo ogw'ekitiibwa gwali mu lubiri anti oŋŋambye mwatuusiza ensonga zammwe nga mulina kimumutegeeza oba kimutegeeza kabaka hmm. ekyokubateerako namwamu ani yamubatiridde kubeera ni yamulonzi katikkiro charles peter mayiga ndowooza omanye omuvubuka oyo hmm. kojja wange yaŋŋamba abiraako ku sisita media naye omuvubuka oyo akola nnyo ebintu nga tamaze kulowooza hmm. oba ayogera nnyo nga tamaze kulowooza ne bwe yalibadde nga katikkiro mutuufu banga kamala byonna hmm. ne bwe yalibadde nga mutebi kabaka hmm. kubumbi tekuli kalina buyinza kulonda namwama gye buvuddeko nabategeezako nti waliwo ab'omutuba gwa kasolya akebuzimwa netteketwe hmm. oguyitibwamu oba oguyitibwa ogwabalangira mu kkobe ogwo gwe guvaamu abali obwannamwama ebuzima neteketwe kati kibo kibanga gwe baleese hmm. ngaovuddeku ekyo nti webuzima bwebuzima neteketwe hmm. oba oliawo yalibaddeko namwama naye ate hmm. kyansonyi nnyo nti mbagambanyo nti muvubuka oyo mayega akola nyo ebintu nga tamaze kulowooza oba nga tamaze kufumitiriza ku byagenda kukola ate ayogera nnyo ebigambo bye ah, bwe kiba nga era yakirimu mayiga muŋambire hmm. akuwulira nga bwe namutegeezako nti abanja mukama we hmm. gwe muzimu gwansereko kalamazi kifa mu nyanja hmm. kati omuzimu gwansereko kalamazi kifa mu nyanja n'omusambwa gwako gwe gubanja mukama we ekifundikwa nefumu so namwamu ono gwayajjako oba gwe yajjeeko hmm. si yababanja ate bweŋŋamba nti mwabyakoe mwatuta ensonga zammwe wamutebi hmm. omukulu w'ekika kyammwe oba abekkobe oba abakulu betuuza ntimutegeera ensonga zino oba bategeera ensonga zino bazitwala batya ewamutebi nga nemutebi ebyo byennyini byagaana banaalinnyabe obagenda osiba omulongo wa mutebi baasiba kiyenje bayinjibulire eddala kati kabaka omulamba ne bakusibira omulongo kabaka ng'omulongo wa kabaka gwalina okuba naye ne bakusibira kiyenje kitegeeza n'abalina ensonga ezo abaali balina ozikola baali bakyamu kubanga fe abalangira n'abambejja n'obuva mu bwakabaka ki hmm. osobola okutegeera lubale w'omulangira n'omumbejja kubakyo kyabutone kyabange n'abambejja beetegeera ebintu byabwe so gwe atalinyibwako mpiwo kyawategeera lubale w'abalenga tosobola mukola oba mutereeza ekitegedde kintu ekyo mm, abalangira n'abandijja niwe bava mu bwakabaka bwawa bwawa twetegeera mm. era lubaali waffe tuba tumutegeera bulungi mm. kubanga muba abalangira n'abambejja oli abakabaka ku kabaka kukikukiwa ebintu ebitambula naye n'abagenda osiba e omulungu wa mutebi banaalinnya be oba baloza nti bategeera ensonga z'obwakabaka bwe oba ezoze nga kabaka baasiba kiyenje bayenjibulire eddala naye n'akyaniriza abamuletera omuti ogukuwanga ennyumba baleeta muwaawa bawaawaaliza eddala naye n'agwaniriza kale ate gye mwatuta ensonga zabikkobe naye nga muddamu mayiga mugambe nti nsereko kalama z'ekifa mu nnyanja omuzimu gwe gwe gubanja ekifundikwa nefumu n'omusambo gwako so sinnamwamu ono gwe yaggyeko kati gye buvuddeko nabategeeza ku bannamu amawa gye bava ne mbategeeza n'emirimu gyabwe gye bakola mm. Ah, namwama yenna tosobola kutuuzako namwama mulala nga namwama ono waali mulamu tosobola kutuuzaako namwama mulala hmm. bwe kiba nga namwama abaddeko mutuufu ng'ava eyo gye nabategeeza etteketwe hmm. oba ebuzimwa hmm. bw'aba nga gy'avudde tosobola mutuuzaako nga namwama abaddeko waali mulamu nga bwe baleeta yenkola yaabwe naye kikoze bulungi nti bwabanga mayegaayo yakikoze hmm. njagala buli awuliriza akatambi kano na buli muganda yena gyoli hmm. mukakase nti mayega yakoowa mutebi era ne mutebi banaaba akiwuliriza ronald muwenda mutebi bwanaaba awuliriza akatambi kano mayega yamukoowa era kikoze bulungi kati kyagenda okukola oba kyeyakoze kyekitwalira ddala mutebi bwekiba nga namwama abaddeko abadde mutuufu olaba agobye omutiibi nga talina gwe yeebuzizaako kale n'olwekyo mwebaza nnyo mukama amuwa omukisa kukyakoze era ekyo kitulaga nti gye bujja maaso eyo hmm. mayiga yaabalazi bw'abanga yeyakikoze aleese namwama n'abamuteeka emmengo baleese namwama owaabwe alikwata namulondo ey'ekitundu oba alikwata entebe erina omujano liita namu n'agiwa kabaka owabwe gwe bagenda okuleeta kuba kati kino kigoba mutebi oba mayiga aleese namwama n'abaamuleeta mayiga baleese namwama owaabwe alikwasa mayiga obwakabaka hmm. wuliriza ekigambo ekyo mayiga kyakoze kitwala mutebi era atulaze nti yamukolera ddala mpozi n'abamu abanguyirizaako kiraga nti aleese namwama owaabwe nga yegasse n'abo abaamuleeta emmengo aliba wannamulondo etali ntuufu oba alireeta ekitebe kyonna tinnamulondo n'agiwa kabaka gwe balireeta oba gwe bagenda okuleeta oba namwama gwomuleese alikwasa mayegga entebe gy'aleeta namulondo nga ye nga ye kubanga enteekateeka zaabwe mpanvu bwensobodde okireeta bwe ntyo naye namwama yenna bw'amala okufa kati nkubuulira emitendera oba enteekateeka eyitibwamu hmm. okuleeta namwama okusikira namwama abaafudde baleeta agenda okudda mu bwa namwama n'atuula wali namwama bw'amala okufa ateekebwa ku lutandaalo okumala ennaku mwenda namwandu oba bannamwandu batuula wansi w'olutandaalo olwo hmm. okumala ennaku mwenda watandika okutonyaatonya ku bbo luli batuulangawo ennaku ana hmm. oba ennaku asatu ne kati ziri mwenda hmm. ennaku omwenda bwe ziggwako hmm. oba oluwanga lwa namwama balumuggyamu ne balukwasa onoagenda omuddira mu bigere bwe bamala oddumukwasa abikka akabugo olubugo balusalamu ebitundu bibiri akamu n'akabikka namwama oyo agiddwamu oluwanga avudde mulamu bwensi eno akamu ekitundu eh, ne bakisumikira namu amuno agenda okudda mu bigere by'oli hmm. bwe bamala omusumikira ekitundu ekyo oba olubuga olwo ng'afunye ekifundiko ekyo hmm. batwala ente emyufu ku kiswa namwama ono agenda okudda mu bigeri bya namwama abaafudde hmm. alasa ente eyo yennyini yagirasa ng'ayimiridde ku kiswa bw'amala ogirasa ng'ayimiridde ku kiswa babatambudde uh, nabo era bebeera abekkobi baba agente ebyo nga namwama amaze agenda okudda mugeri byonno namwama afudde amaze ogirasa yenyini yagirasa mm. ne bagijjako eddiba eddiba ebyo mm. balimuambazaba balimubikkako bwebamala omubikka eddiba eryo eri nti ebaagiddwa nga myufu n'alwoka aleetebwa mu kidaala bwaletebwa mu kidaala n'alyoka alagibwa eri abantu abantu abikuba babirewo n'abantu ba bulijjo ne balaba namwama aba addidaze mu bigere bya namwama oli oba abasikidde namwama oli kigambo ekyo kyokusikana nga tugedde kwesanga emirundi ebiri kwabannaffe kye basinga okutegeera abamu kaakati namwama olwo n'alyoka atwalibwe etteketwe n'alyoka aterekebwa eyo balina ensonga endaga ntambula wabuuzizza hmm. nti namwama hmm. bayita mitendeaki oba okusikira oli oba okubeera nawe okumubwa namwama kyenkunyonyodde hmm, anayi mbadde nange kyenvudde nkusala mu kimuli nti okusinzira ono gwe baleeta omupya ebyo sanyina nsiwadde n'ekimu kye nawulirako anti wabuuzizza kutegeera ye mukama wange tugende mu maaso kati nkugambye gye mwaloopya omusango gwammwe mm. ewalona gye muwenda mutebi kabaka wammwe mm. ne bannaalinnya abaagenda osiba omulongo wa kabaka baasiba kiyenje bayenjebulire ddala bwe baleeta omutwe gw'okuwanga ennyumba baleeta muwaawa bawaawaaze ate n'ajaniriza kati olw'ensonga eyo mm. nze naggambye nti sikyalina muganda oba sirina mulangira ndi mukalamujja era ndoza n'erinnya abalyekaanya nabagaba balitwale kubanga ebikolebwa n'ebitambula ate nga bannaffe webatuula emmengo nerompulidde ediyo zaabwe waliwo abazze kubawoza bya buwangwa na nnono nababuuza ddala banengeri kye bakolamu ebintu bino hmm. ye nnono lwaki boogera ekigambo bya buwangwa na nnono ate nga tebabiteeka mu nkola oba tebabitambuza nga bwe bakyogera ate ngaebyo constitution yaffe yetulina okutambulirako mu bwakabaka kale n'olwekyo abawuliriza baffe nja kusookera ddala onzikirize hmm. nebaza omukulu kalamuzi wiri umalu hmm. susan masembe hmm. nabukenya florence justini nakitto madamu godulaka mm. tayukuni gonya musota mm. kiwanuka david mm. Uh, oba zadoka gideon mm. salambwa ndoza kano col bannange omukyalo oyo nina ekirabo kyo omukyala oba mukyalo oba mwami naye nga esero nandutu mm. e, nandutu omukyalo oba mukyalo oba mwami amanya munanga nansonyiwa nina ekirabo kye nange nganze monalisa kawooya mm. senyonjo edi mm. oba yesheni suta suruta nantongo precious gift mm. bannange omukyala nakalema saala mm. omukulu mwagala nnyo oyo gwe ngenda okuzzaako era ansonyiwe okuba nti olwaitu tukyawuliziganya hmm. nekyendika akimanyi nekyempitamu akimanyi hmm. omukulu kigula richard hmm. omukulu kigula richard nkwagala nnyo era nkutumiddeko nnyo ndabira maama weebala emirimu gyonna gyonna gyonna egyensonga z'obwakabaka zotuusaako engalo ebungereza gyoli era tojjangu kukakoza moses nawe nkutumiddeko nnyo kiggumbi jonathan bannange nandutu eseri webale kubampeera levo yaŋamba abuja oyo ye mulwanyi wange nange nafuna omulwanyi wange nwanirako <laughs> kale omukyala hmm. debula nambuga mukwano nkutumiddeko nnyo hmm. omumbejja omukulu ennyo hmm. muzukulu wa gabigogo hmm. omukyala omucwezi hmm. omukyala omutembuuzi omubiito bonna byonna bibye gwenjagala ngaawava erinnyo omumbejja omukulu stephani siguma mukwana onkutumiddeko nnyo nebeera mugumu omuyaga bwe gujja guleke guyitewo toguyingira mu dairekiti ebikyondoza mu dakika nga abiri mutaano jajja nga ngambye nti kugambe nti omuyaga bweguba gutandise kunta osooka ngaogudda ku bbali mm-hmm. neguyita n'olyoka otambula mm-hmm. naye gwe gezaako okulaba nti no mubudde butono nnyo musawa nga bbiri ogudda ku bbali ate ngamba omumbejjo omukulu gwe njagala nga wafeni stephani nsingoma totambuze ebisobodde okutambula Ah, kale abantu abo mbeebaziza nnyo bawagizibwo hmm. amannya bannange besikoonyeeko munansonyiwa mutabani wange ali edubaayi abakulu mikwano gyange besigenda kwogera amannya bali ebungereza ninawo omukulu ow'enkima ali mu amerika awo <laughs> omukulu oyo omundagira nnyo omugee nti nakiringa kutumidde hmm. era omugambe nti nja mumwagala nnyo hmm. oba olyawo mpaka tulisinkana ah, mukyalanawanuka keeti tunamwogereko mwogeddeko obajogeddeku nabukenye florence ah, oyogedde nakalema saara ee nabawanuka nabawanuka bandaganyiza wandiika naye hmm. oyo ne nandutu hmm. oba fl bannanga abantu abo abalwanyi bange naye bwe tuba tulisinkanye katonda nga bwali omulamu ekirabo kyabwe nkiina mwanyina nze nakimbugwe mukwano beera mugumu ntiri mbeera ndiyalubeerera binajja biyitamu ate nga tujja kugguka abambijja n'abalangira bonna gye bali bannaalinnya ne bannamasole basaava ne bannaava n'abaddako hmm. mbakakasa tujja kudda ewaffe katonda nga bwali omulamu namwama nkikubuulidde hmm. naye kikoze bulungi nti abategeera ensonga zino era abaziwuliriza hmm. mayiga twanguyirizaako obaolyawo abatayagala mutibi abanguyirizaako mubwangu nnyo amugobye misaana bwekiwa mu ensonga ya namwana yatambudde kale bwaba asobodde okugoba ate nsereko kalamazi kifa munyanya gwa omuzimu gwe nomusamba gwo nababanjiryabwe mukama mwomukisa hmm. kasabire n'amatikira gaabwe twamugamba tagakola mutanazzayo ebintu ebyo Mhm. olwensonga eyo mulindeko ekijja okuddakotumulumu ku friday nga friday ejja mm, akole akole ebyabwe ah, olwo tamenya nnyo mm. kale n'olwekyo waliwo yaŋŋamba nti owaayo watusuubiza tukulinze abeŋŋonge ebafuya obubi <laughs> abeŋŋonge mm. eh, abeŋŋonge abo ensonga tebazikutte bubi nakanene kaabwe nga tujja kwogera ku jjajjaabwe omukulu hmm. nzira bonna bonna kisolo kyebyoto bamumanyi hmm. ne tujja kwongeraku nebyamuwanga hmm. naye ngaobutaka bwabwe obukulu oba obutaka bwali bwakisolo kyebyoto bwali bweza bayitawo bweza mu busujju era ekisebese byoto eba yali nfanfe naye nga mu kisebese byoto muwanga mu buganda yajjamu nekintu era kintu yamala okulya obwakabaka hmm. yamuwa okubeera musigirewe so ekyabyawo ekyabawula hmm. kyava ku mukyala gwe twayogerako hmm. ava mu bengeri abo Hmm. so ensonga enadde saagala ejjukanako nnyo kuba sinoo baaba engonge kinaabasanyusa sunasuna abakemba getwayimbanga sunasuna akanyama kalawo kintu byamala okuzimba ennono hmm. mu busujju kisolo ye n'azimba ebweza hmm. kale n'olwekyo kintu yamuwa obusigire nga bwenkutegezzako wali wetuyise era okubeera omusigi ne mutabani wombereberi yazaala abaana be mutabani wobebereberi lutaaya hmm. erinnya lya lutaaya mulidde mutabani wange yasookera dda omumbereberi hmm. nam okubeera mutabani wakisolo omubereberi lutaaya nam okubeera obwa saaba ye nabeera saabaddu we hmm. eh, okuba olwo n'okutuusa leero lutaaya bongole yesaabaddu waatuwa oba yesaabaddu wakintu ennono kanya kansuubire nti lutaaya bongole ekikaaki oba layini yeyo ekyali ku lusozi olunono hmm. eh, kale n'olwekyo kyavaako obuzibu ye mukazi oli hmm. gwe twayogerako gye buvuddeko hmm. muwala wakawuuya abakazi lwendo ebumpenje mu busiro omuwalo yayitibwanga nambi nantutulu twayogera ku baana ku baana bakawuuya abakazi lwendo ebumpenje Mm. nensonga yava ku mukyalo oyo nambi nantutuluulo mm. kabaka bwe yalekera omusigireewe <laughs> agenda okuddanga omukyala alimu mm. ate bwe yamubuuza ensonga ensonga yazitwalira mugala buuza omusigireewo <laughs> kale kabaka kintu bwe yayita omusigire namubuuza ku nsonga ezo omusigire teyamuddamu yatambula yatambula butambuzi n'agenda kati enkeera namuyita namuga nti owaayo lwaki bwenakubuuza ku nsonga z'omukyalo n'olubuto lwalina hmm. gwesaamuleka hmm. nalo tewasobodde oba tewasobodde kunziramu kisolo yaddamu namugamba ti nalabye ngaokooye nnyo hmm. nendowooza nti nakutegeeza ngaomaze okuggwamu obukoowu ebyo ekintu teyabiwa oba teyabiwulira yakwata bukwasi fumu oba muwunda n'afumita kisolo ekigere hmm. era kisolo bwe yamala okufumitibwa hmm. n'agamba kintu onfumitidde bwereere era olinoonya nga tondaba hmm. naawe tobeeranga ku nsi kuno kale byebigambo tisolo byasobola okugamba ani oba okutegeeza kintu namugamba onfumitidde bwereere era olinoonya nga tondaba ate hmm. naawe tobeeranga tobeeranga ku nsi kuno hmm. kali ebibuga byasobola okukolaki hmm. aja kisiro buyadduka n'agenda wamutabanyi we owokubiri senkungu mu lumuli kale n'olwekyo abeŋonge erinnya eryo senkungu senkungu womulumuli n'oba olitumya omwana kiba kituyamba nnyo oliwulidde yali mutabanyi wa kisolo senkungumulumu yabeerayo lumu n'agenda ate wa muzzukulu we kitumba mm. efunvu kale ekitumba kitumba efunvu era abengonge bajjajjaffe bazikulu bakaganda neryo kitumba linnya lyammwe kitumba efunvu neera mujja kuba mukolaki wangi nti erinnya e, era abalimanyi baba balitegeera era mutabanyi wa senkungu hmm. kitumba mm, olwalaba ku kiwundu kya jjajjaawe nanoga eddagala erya kiwonya hmm. kisobola olaba ekiwundu kiwonye hmm. kwe kutuma kitumba erinnya lya muganga hmm. kuba ali amaze okuwonya ekitundu ekitu kiwundu kye namutuma erinnya lya muganga na buli kakati muganga efunfu mutaka mukulu mukika kyeŋŋonge kale muganga naye gyali otumeze okwanda okusooka yawamwetanga linnya ki kitumba mm. kakati n'olwekyo ave ngonge bannaffe muganga mutaka mukulu nnyo mm. mu kika kyeŋŋonge mm. era owa muganga effunvu kisolo yamalayo ebbanga ttono n'agenda ewa muzzukulu we katwere katwere buzungu n'abeerako ekitaala ekyo buzungu bannaffe ab'eŋŋonge ngezaako ensonga zino nga bongaesewula bulungi nzikwata empolampola mm. kubanga tebyebika ebimu byensinga okuwa ekitiibwa mm. era byensookerako ddala kale munansonyiwa okugenda empolampola kale nabeerayo eyo gyetwogedde buzungu ewakatwere mm. era abami bakintu abaali ennono bawulira nti kintu afumisa ekisolo bakuŋŋaana mangu era obamala okwekkaanya ensonga zonna hmm. njagala abaganda hmm. abakulu b'obusolya hmm. n'abataka kintu na kati omanyi abantu batabeera boogera ku nsonga ezo kintu tabeeranga kwese kabaka kintu kabaka kintu yabula bubuzi kintu tafanga nga bweraba nti waliwo bakabaka abaafuna amasiro gaabwe ne bakabaka abaabulanga kati kintu yabula bubuzi tabeeranga ko ssekabaka kintu kabaka naye ku maanyi ge yalina n'asobola okubula hmm. abataka bano bwe baakuŋŋaana hmm. owulidde nga bwege nti baakuŋŋaana mangu hmm. era bwe baamala okwekkaanya ensonga zino baamenya kintu muleke kugamba nti omuntu ajja kuba olunambu tanenyezebwa n'oyogerako bweyatunudde kabaka mukama kate kabaka tabeera ngaasamiridde hmm. ekibya mukutunula kabaka mukamwa kyanjawulo nnyo nga mwengeri gyemukitwalamu hmm. nga omuyita nga saabataka nga tema ekiva kuki olinakiwala mu saabataka yabeera nanyini ttaka hmm. kale nobekyo ekintu bamunenya newongamba wakola by okufumita kisolo nga tomaze kutuwoleza netusala omusango gwammwe kintu yalina okutegeeza abataka kyeŋamba abakulu b'ebika hmm. ab'obusuulira mundeke kusirika wadde tusaanyeewo naye tukyalina enkizi eziddamu ne tuyimirira naye mundeke kusirika nga abasajja basaanyaawo hmm. ate ne babaita kati kumatikkira mujja kujja misinde naye nabagambye nti bwe mulaba ku nkuba ng'etandise buli omwana onye eryamuleezi awulya bulungi era kintu baamusalira omusango era yalaba abaami be bamusalidde omusango okumusinga n'asindika ababaka hmm. okuyita kisolo adde ku busigire bwe hmm. owulira bulungi hmm. kisolo ababaka bamusanga buzungu nga ye yeetuulidde ali ku bibye bwebamutegeeza nti kintu amwetaaga yaddamu nti mugende mutegeeze kintu nti nja kujja mu nnaku entono hmm. choti yaduka misindi nanti kabaka ayogedde yaga mugende mutegeeze mm. kubanga babanga n'amaanyi n'obuyinza mu bika byabwe ate ne bakabaka bawanga abakulu b'ebika ab'obusuli ekitiibwa naye bano tebaweebwa ddala kitiibwa babayisizaamu amaaso babavudde olina tukano balondera namwama <laughs> era ekintu yalaba ennaku ziyisebo nyingi zi oliziyamutegeeza dagenda kujja nga tatuuka hmm. n'asindika ababaka abalala awo kisero bamusanga mu kkubo ng'agenda ewa muzzukulu we muwanga mutabani wa senkungu twamwogeddeko hmm. naye bwebaamala okumutegeeza nti kintu akwetaaga atuuke mangu gyali kisero <laughs> bwe yatunula emabega hmm. ku lusozi kafuuma ababaka gye baali bava so olusozi olwo kafumu eh, kafumu munasonyi wankozeemu obunsobi naye babitanga si kafumu olusozi olwo kafumu kafumu nga bwe nabagamba nange ndi muntu so siga nti babimpandikira nti mbisoma olusozi kafumu anti awo wenkutiira nange abaka gye baali bava n'alabayo ekikoomi nga kinyooka omukka awo serekwe kulowooza nti <laughs> nti omwoyo gye guba gutwala hmm. kintu ampita kunzita nti yalwa n'agamba abataka nti kankyameko wano mu nsiko menyeyo enseke zenanywesa omwenge nga tugenda abaka bwe baalinda balaba kintu kisolo tava mu nsiko hmm. tadda nabo kwe kuyingira ensiko hmm. awulya bulungi bagoba ku kindi ekisero kyeyakwata ne balaba nga kikomye ate nga ne mu maaso ensiko nkakanyavu oba nkakavu mm. nga bwogamba nga nekyanja okugamba enkakavu nga ensolo eba ensonga ekutte ennyo mm. eyo ntijaga nti tujja kukozesa luganda olaba zikuba mukasi nga ensolo ngaensiko nkankaavu kati okuva olwo ekisolo tiyalabikako owulidde se nkuwulira kwendi tiyalabikirako ddala okuva ku olwo mm. mm. awo kisiro kweyabula kwe kuyitawo nseko nseke baitawo batya nseke era weyabula bayitawo nseke kiruddawoekyo nakubuulidde embiri z'abano muganga gye yabeeranga buli kimu hmm. kale nseke eh, awo enseke ndowooza awekobe ensongaz hari abaganda bange <laughs> bano baleke babeŋŋonge nse kebamanyiiwo hmm. abaka babulya kintu bwe babulya kintu nti kisolo hmm. bamusinkanye mangu hmm. bamusisinkanye ne tasobodde kujja nabo ababuzeeko naye ate ekikwewuunyisa nti kisolo n'ekintu basinkana mangu gye bagenda hmm. era okuba olwo bali ngaabayita bombi hmm. eh, era tosobola gamba nti ogenda kuzimba amasiro ga oba ogenda kutereza ensonga za kintu nga kisolo taliwera kati newenjogera kati bayita bombi hmm. tobola nga omuntu wabayita ku nsiko n'abeerako ekimukanga agamba nti ayinza ogaonizi omulaogamba kisolo wangi ah, nkuulira mukama wange tugendee eh, mbadde ga nti kyobalanga omuntu nga bwege nti nakati wetwogerera bayita bombi kyobalabanga omuntu waba atambula mu nawulira ekibakanga mu nsiko hmm. omwagamba mune nti waayo mpulidde ekintu omulala naddamu nti ogamba kisolo eh. kubanga kisolo nekintu hmm. bayita bonna hmm. era kintu bamugjako nengero bbiri oba abanafa benunge banayagala zimanya nina obuncongo obutonotono bulaini nga nnya tano tano tano mukaaga hmm. bwesobodde kulambika nga bwenaga nti ebimu hmm. abakulu bebika oba abingonge bayinza obutabyagala hmm. bireke kati ndooza obusigire engeri zinazo tuzikooneko tugambe nti obusigire bwasa kisolo obulya bulungi okuwulira ekkubo ekkubo lituma mukulu nagambye nti engero bbiri oba engero bbiri abantu zebateekawo olwembeera olwengeri kisobe gyeyakomekereramu hmm. oli nagamba nti obusigire bwassa kintu ekkubo litemwa mukulu eh. nga tebannabagoba kuba hmm. senkungu eri omulumu lyalitemera kitaawe kisolo nga kintu amaze okumugoba mu busigire bwennono kale ndoza bannange abeŋŋonga abalinda edda nebutukumawo <laughs> ngobaddeku katono naye nga ah, mpejereza gusinzi okwongako ndi kisero yazaala abaana be hmm. abalinzi basatu omuwala omu era abalinzi abo abasatu beba amasiga abasatu hmm. agali mu kika kyeŋŋonge kyabaana ba kisolo ndoweza tuitwogere ku bbongole oba lutaye ebbongole busujju senkungu mulumuli mawokota mm. kwa magezi nakiwala nabacwa ndibazza ye mwala olugamba agambye yazalibwa n'abalenzi mm. kale n'olwekyo ab'eŋŋonga erinnya eryo oluwa abanga obudenaga agambye nti kwa magezi nakiwala nabacwa ndibazza era omanyirawo nti linnya lyammwe Hmm. kale waliwo ne kikuumu kitumba twamwogeddeko ebweza busujju hmm. kale beba bamasiga masiga gamwe nago mutegedde gye gali era abaana ba kisolo bavamu amasiga ago kale nolwekyo tubagamba nti mugende mubakulu bwebika mugende mubamasiga fe tubalambikira bannanga ebyo masiga gamwe gye gali hmm. era kinkuumu gyeyasikira kisolo era yekyeyava asigala ku bweza hmm. eh, era kyanabaka buyali ngaali obwakabaka muwala wa kisolo kyamagezi nakiwala nabacwa era yali lubuga lubuga we era mu lubuga <laughs> ah, akubankaleka obanka ogere kaleke yali kakakogere yali lubuga we <laughs> era gwe yazaala naye omulangira kalemeera kalemeera sebagamba ono kimera kalemeera omutikiza nkumbi owulidde bulungi kale mpozi n'eminu gyabwe balina gyetaago gima eminimu gyabe ngongo kabaka hmm. Eh, emirimu gyabengonge ku kabaka ogusookera ddala gwa bukomazi bebakomazi ebika hmm. hmm. ah, bingi era besigama kyoka naye nga omulimu gwabwe omukulu gwa bukomazi naye era naffe era tukomaga <laughs> nedda obukozimazi bwabaana kubanga omwana omusinkungu fenawakwate tukunyiiza hmm. tukunyiiza munaayo no anti era wamala mutabanyi wa senkungu ate yavumbula amagezi g'okusasambula oba okusasambula ekikunta kyomuti oguyitibwa omutuba ye yaguvumbula kati obukomazisewo bwawukana <laughs> kale bannaffe abengonga emirimu gitegedde nga otage tujja kukwata mpolampola olw'embeera gyendimu hmm. eh, mulimu mugutegedde era mutegedde nti wamala mutabanyi wa senkungu yeyavumbula omutuba hmm. era nga olubugo yalutandikira ddala yagufumbira otandika okugjako embugo mm. era amagezi gokumaga embugo wamala yagavumbula ku mulembe gwa kabaka kimera era okuva ku mulembe gwa kabaka kimera n'okutuuka kati abeŋŋonge bebakumaga olubugo oluyitibwa luyiira mugema lwasumikira kabaka ng'alya obuganda oba obwakabaka luyiira mm. awulira bulungi kuwulira era kaboggozi alukomaga kabo alukomaga ye kaboggozi era alukwasa mugema hmm. eh. era olubuga olwo erinnya eryo negambye luyiira mm. e. olubugo olutegeeza hmm. oba erinnya eryo kuluyita luyiira hmm. litegeeza nti kabaka yaawa ebirungi abantu bonna era yasitula abakopi n'abawa obwami hmm. n'abakuza mu nsi ye kale n'olwekigobo osuwulirira abantu ne batuuka okubeera mu mbeera bweti kabaka tagenda bagebe naye akola ebyo byennyininyini ebiviiramu kulaba nti omwami asobola okulimba ba neyetuusako buli kimu nga tayise mu mbeera nga ze bayitamu kati hmm. eh, kale n'olwekyo ekyo mukitegedde nakitegedde abenoonyezi wangambye ebyabo sibiringiriza nyo era kaboggoza ensangwa mu mawokota ye mukomazi wa kabaka omukulu naye ebintu bino tubibategeeza bannaffe bantu baffe hmm. tubategeeza ku bakomazi ne tubakutegeeza ku abo naye nze nebuuza zine embugo zibajja <laughs> zakabaka wabazijya kale bannange munansonyiwa okuseka naye bwamwe temunakula nti ebitambula mubumuyita obakabaka bwammwe abeŋonge kibebazikola byamatankane abeŋonge hmm. ate nkugambye kaboggozi ensangwa mu mawokota ye mukomanzi wa kabaka omukulu niba nezaabwe <laughs> oba bazijjawa nedda owensangwa aveeyo agambe nti amulangira nsinzi kumaga bino tubyogera atuyambe buyambi ee eh, golabeba ddala abimanyi mukisajja wattu babateekeyo naga nti bayita omukulu w'ekikadde owomutuma nga talina adde transport amuleeta era omulangira yenna bw'aba ali obwakabaka hmm. oba asikira obwakabaka oba obuganda kaboggozi aleeta ensaamu y'ekikomo n'agiraga kabaka nga bw'agamba nti nze omukomaziiwe omukulu akomagira embugo zoyambala eno yensaamu gyenkomaza kalaba alina galavi simanyi oba ensaamu eyo ddala kabogoza agireeta <laughs> kubanga wabanga yakalinnya bwati kunnamulondo hmm. wadde mumugamba nti atudde kunnamulondo agamba nze mukomaziwo omukulu akomagira embugo zoyambala eno yensaamu gyenkomaza nagimulaga era omutaka w'e bukasa kaganda so njogenda nnyo ku muzikulu wa kaganda esese hmm. kale kaganda mutabanyi wa muganga effunvu ye yaliyibwayo oba gwe baasingayo eri wannema ng'engozi hmm. olw'omwana wa wannema kyoba ekyomubazi sekakozi wagometa kibuko mu lubaale abanyoro singa babaira bamutidde oba bamutidde mu ntalo z'ebuganda era jjajjange kabaka nakibinge ng'ovudde ku mulongo guyakutulamu ebitundu ebibiri ekitundu ekimu nakirekayo ng'omusingo yayongerako ne kaganda mutabanyi wa muganga basobole okufuna kyoba ekyomubazi sekakozi bakibuka omulubaale kujja okuba n'entalo n'abanyolo abali baagala okulya ensi yonna ogimalawo tewolaba nga gyebuvuddeko tetwogenda kulinnya pookino twalaba nti kiganda ebirongo oba eŋŋonge yayamba ennyo kabaka jjunja okuwangula buddu oh, omujjukira nawe oluwakatambya kamutwayogera ku nsonga za pookino nga bwegetwalabanga nti kiganda ebirongo obwengonga yeyayamba kabaka jjuka okuwangula buddu kale kitomukyerabiranga ekyo nakyo mukitegedde abadde bola nti kyoba ekyomubazzi sekakozi bakibuka omulubale yajja n'alwana nga webaziba babuulira abamu abawandiika ennwana ye hmm. naye mbategezeza nti okuva esise baasingayo oba baaliibwayo eri wannema baateekayo omwami oyo jjajjaffe omukulu omutaka kaganda ng'omusingo Mm. n'omwana waffe omwana waye omulongo wa jjajjaffe gwe yalina namukutwamu namusalamu ebitundu bibiri ekimu nakireka ekimu najja nakyo mm. era ndowooza lukome kyakimanyi ekitundu ekyo ajja kubuli erinnya nibakituuma kittengo kitegeeza ekittengo kijinga wusito kittengo kiggwayo nti ekittengo kyonna kijisinga buzito oba kijiyinga buzito kale ebigambo bino ngaezzaako nnyo byogera hmm. naye ensonga zeŋŋonge zino ab'eŋŋonge mwenna hmm. mwebala okugumiikiriza bannange esaava erabira mpozi hmm. ah, kojjawange yagambye nti waliwo owenkusu nti owenkusu agamba tubasosola bannange tetubasosola ebintu bino nange obitegeera kanti bategeeza olumu oba okuba ntegeera ebintu bino kisinziira ku mbuga oli najja naggamba nti bannaani faabe ngonge obajja obabasamiranga lubale bwati abe ngonge embuga yabiranga wano nebagezaako nnyo okulambikira ensonga zino kubula emitinda gye bayitangamu naye nange oba sinaba kufuna obubaka bwonna ku kika kya nkusu nambuga eyo weyabeeranga na bintu bya nkusu nange sisobola bitegeera kale n'olwekyo owenkusu simusosola sinaba kutegeera bintu byankusu era sibimanyi naye omukisa bwegulibaawo ne bagamba nti ah, abenkusu baakolanga bati jajjawo nagamba mwanga nti olubiri lwabenkusu lwabeeranga wano b'embuga zaabwe era bagezako nokusomesa emiti endira gyabyenkusu naki nange kwempita oba wesobola okuyita okutegeera ebintu byenkusu naye sibimanyi mu kiseera kino basinababitegeera so tetubasosola naye tugumiikirize katonda nga bwali omulamu hmm. kale abeŋŋonge bajjajjange baganda bange balangira bannange ndoza tuyiteko kumumanya gaabwe niyabe ngo ngaamanya bagamanyi era tubayambe munnange naye amanya gano agamunge bagetegereze nnyo bagetegereze nnyo mm. kubanga waliwo amanya nga gagatta amasiga gonna ag'eŋŋonge mm. ate wabeerawo amanya agatatuuma oba gatatera kutuumibwa mm. ewasse enkungu Hmm. ate newabeera weera amannya hmm. agatuuma ewa lutaaya kati amannya ago tungabona bagamba nti tubasunirako naye nga gamannya mpozia tujja kwogera ku gana aga bulijjo gemmanyi lutaaya semwanga kivumbi hmm. sejjemba sembatya kiganda sonko kabuguza twamukonyeko wali senkungu twamukonyeko kaleebu kitandwe mayito malega abawala nakiwala nabacwa nabacwa wadde naffe abalangira abambeja babanyinaffe balifuna mm. nakirijja najemba nambatya nakiganda mm. lunkuse gwokyalya kale agamanya gega agamanyikiddwa oba ayagagatta ebika byonna mm. kale bwetugenda manya agatumwe wasi enkungu tujja kwogera ku muganga twogere ku lusekera kataama mm-hmm. kinyira so omusango mutu nga bamuyita kinyira temuyomba bannange toba temugaa nti temumusekera waayitibwa kinyira mm-hmm. buyungu ndanzu kuba oli akola olwa mutandazu agenda nti ate ndazu tebava eri mumaserengeta nedda amanya gona baga nti tumuletya oba tegabaletya kusosola bantu kale banene nabo babeera bonna ebagalina ngaera abantu baffe bawano nabagamba nti omuganda sirinnya simuziro sinyindo nene nedda tujja kuddako oluwuuma katwere twaliwuliddeko wali hmm. kimbowa tujja kujjako hmm, kizonga wamala neerule hmm. eh, kati nagatiyo okutumewa lutaaya tujja kwogera ku bongole mm. ne sembuuze bongole ne sembuuze e. Eh, mm. naagatira okutuma wa kitumba twayogedde ku masiga gaabwe mm. kasaayi kwenenya mm. senkuba mm. ndibazza kwa magezi twamwogeddeko mm. nebakuyiira kali ke gamanya agatira okutumwa kali bannaffe ndowooza na tujja kulaba era n'abalenzi tujja kwogera ku mugabi mm. e, namungi mm. kakanga mm-hmm. bayiggisa mm. nalugwa mm. kali george kali katiggicyo mm. kali n'olwekyo ab'engonge ah, munnange nga wena bwetuzitubategeezako nti maama taata taliiwo senga taliiwo jajja hmm. naye ngaomanyi nti ekika kyange ndi wangonga amanya ago mugawuliriza ennyo gatuyambeko oba otalonderera nakuzuulazuula netuleeta hmm. eh, kale namulengo ginya hmm. kairigo luyinda mm. mutemi namakale bwekitofu kijja okukola ki bamaliriza hmm. eh, aa ah, ah. <laughs> tugende mumaaso waliwo webayogerako hmm. nti abalangira nti abalangira baluza mazzi na muliro omubala gwabwe ndoza bagumanya abeŋŋonge hmm, ah, simanyi oba bagumanyi ii bagumanyi naawe tewabulira bikimu ebityo abaana bategeezako gye babuddeko mu lubereberye hmm. omubala gwe gwavuganga nti mweyali hmm. bagamba mazzi agaabanga mu ndeku ya kintu abengonge gye bakwatanga hmm. era abengonge abengonge ne bazalira bavamu bazaala ne bakabaka muva kabaka kiggala Hmm. ne kabaka jemba kale n'olwekyo ah, bannaffe ab'eŋŋonge omwoyo yaŋŋamba nti omwana watuba alyananga ntuba tukulindiridde otusuubiza sembatya kale bani hmm. mubandabira nnyo nnyo nnyo bebala okuwagira bebala okuwuliriza byonna hmm. eh, kaakati ah, ensonga gyobadde ozzako ebadde yaki mbadde nina akantu kenjagala okubuuzaako hmm. abantu bakambuuza nnyo nti omulangira yayogerako ku nti bo abalangira baaluza mazina muli hmm. naye kati bano abalala batali balangira bo bakola batya ah, mulina dna zammwe <laughs> nze mpulira simanyi omwana mutwale mu dna <laughs> naye nga bajajjaffe dna zaabwe eh. fabalangira nga onagatwaluza mazina muliro gayi tulutuulako n'omuliro ntuguyingiramu netugunaabiramu nga bwe nabaga nti emitendera mingi gikolebwa era egitambula awo naye wano mu buganda nga bwogera nti abatali balangira baalula batya oba bayawulanga batya nti omuwanga ono si wange hmm. naye katutwalira ku nsonga y'okwalula nga tukoze dna hmm. mu buganda wano hmm. baaleetanga akataasa baakateekangamu amazzi oba ekalaayi nga ziri ezabajjajjaffe ezedda hmm, naginaabira namuko kati obulira bw'abaana bano kye nagamba oli agamba mbu byaggowako ate akalirakoomwana we akatwale mu kabuyonjo akasuuleeyo akasuuleeyo bw'aba agamba nti byaggwawo nga oli oli agamba nti mulangira yeerabidde nti emirembe kikyuka naye namugamba ziseerabirangako yeyeerabidde hmm. kati obulira obwo baabuteekanga mu mazzi mm. mukalayi hmm. oba mukataasa mukyangu nnyo buli kibanaategeera hmm. abawuliriza abo abamu nabamu hmm. basobole okukitegeera bwe baabuteekangamu taata yayitanga omu n'agamba nti mugerwa kumanya g'abaana be kaabangayo wansi ne kadda waggulu n'agamba nti mutumba eh. ne kavaayo ne kadda waggulu kati yagenda ng'ayita omuomu bwekagana oyo abasiwuwe esebo eh. ah. manyi nga gaali mangi kale n'olwekyo hmm. ndowooza kibuuzo nakyo kiwedde kale neebaza nnyo era nyongera nnyo ate hmm. nga ndi mumalivu ate nga ndi neekakasa kyenjogera nga si kibuusabuusa kijja ku mutima gwange hmm. neebaza nnyo eyo sijja kulekayo kumwebaza ebbanga lyonna nze omukulu mulwana kitata david bane na bategezako ku mukulu oyo era nga mukubiza nnyo omwoyo ogutafa mm. ogwabajjajjabi ekiseera bwe kiriba kituuse mukama ajjamu obuwangazi era mbumusabira mm. esaala ngiteekayo lwemba nfukamidde mm. alijja netuteekawo enkulakulana ziyali aleese emmengo mukulu mulwana mm. kitata david yonna yonna gyoli nkutumirako nnyo ate kikirize nti nkwagana nyo era ndabira ne maama mm. mukama ayongere okuwa omukisa n'okukuuma gwaswa nekato bakuyisa bubi naye tewerabira mm. obuvu obwo ekikakyo kimanyikiddwa mu mm. nnono za buganda nakyogerako mm. nga tusinzira ku mukyalo oli kanaluzaala mm. kale n'olwekyo omukulu mulwana kitata david nkwagala nnyo nga nti kakaseera nkutumiddeko nnyo mm. nekanyongere kusabira obuwangazi ne maama mm. mubeere bumu naye omutima togusuula mm. kale nolwekyo era tukwaniriza nnyo mm. nobuno omukuzza engoma ya buganda omukulu musasiz omukulu mm. yali australia mm. saalongo munnange saalongo mukwano gwange ennyo naawe nkwaniriza ku mulimu gw'okuzza engoma n'omukyala debula leka mune tosirika nnyo bwotyo naawe tukuyita omulungi mubalungi gwenjagala nga waveeri nnyo sebo omumbeja stephani singoma hmm. mukwano mm. omuyaga guleke guyite ate tulwane okuzza engoma mm. toguyimiriramu mukwano kale n'olwekyo mukulu mulwana nkwagala nnyo era nkutumiddeko nnyo naye mm. tujjangaoku uh, ah, kale twogedde ku nsonga ezo uh, togedde ku kintu nti akyali kabaka hmm. era yeyabula buvuzi tabeera nkosi kabaka kuba talinaako masiro niwe yabulira oba oli awo balivaayo ennono ndibatwala we yabulira erambadde eno obuuliza ekibuuzo hmm, kibuuzo ki nti waliwo ekimba obya nga nze omuntu hmm. nti bakabaka bano babasekabaka bonna bali mu masiro ya kasubi oba waliwo ekigambo kyoyogedde nti kintu ye talina masiro hmm. hmm. bonna bonna ba <laughs> ekintu kyobuuzira abalangira bangi bosinkanye hmm. era singa bakibuuza ne lukoma yalikubuulidde bakabaka bonna tebali mu busiro oba tebali mumasiro nga gubo okyogedde tulina bakabaka abatalinako masiro bakabaka nga olwamanyi bakabaka nga babula bubuzi betujja okuwandiikako bedaku kabaka kintu olubereberi kitaka hmm. kyanamwe betujja okuwandiikako tebalambikire bulungi nensonga eyo gyebuvudde kubagamba nti wawuliziganya nga ne lukoma lukoma wali kintu kyaddala ekimubuuza nakulambikira bulungi bakabaka abali mu busiro n'abagula obubuuzi n'abali mu kyaddondo bakabaka bonna tebagalamitebaterekebwakibuuze gwe gwempulira esaawa zino bakabaka bonna tebaterekebwa mu busiro hmm. aa nedda mm. bakabaka balinyanga bataano bali mu kyaddondo mm. eh, tulina muntegeera zammwe mm. nga bage nti bangi bakabaka seguku bakabaka bukulu baani waliwo ababula obuzina tebaliko naye nga embiri zaabwe n'embuga zaabwe zo zasigala bano bannaffe munnange yabagamba nti byabuwangwa nno ze batunze ne basaanyawo naye munnange mbategeeza abaganda mwami mutumba ye mukama wange ekoze ddala gwani deriki deriki ensonga zino tubagamba namuloza tetugereesa tetulowooza fene twegomba tumanya era nze sikunoonya nkoggo wannoonya nandibaddeyo obugagga bwange gwe mutwe gwange kuba okumanya kwange netambula nako mumutwe gwange hmm. era tonkubira nko esimu nega nti sijja kwanukula naye abagambe nti nenegyendi siri bulungi hmm. naye nsobodde okwanukula bannange abaganda tusaanawo abakyalina enkizo musituke Mm. kati abasajja abavuna ebyekalakasa basatu buli bamuvumye naye mwaba ekkobi nemuvuuliwa mutu nemusirika ah. abasajja batumalawo bannange bannange abasajja batusanatulemeddwa okwekobaana abakulu b'ebisana bobusera bana abasajja bemukubira engalo batulya buli kimu bakisanyawo then ebintu bagiraba boonoona balaba naye musirise ddala baabalogera ddala nemusigala kunoonya kisitu yakulya nimusigara mukasana kubagabo babaganda omusajja owomutima banabayanja naviri nabaterako namwama kale ah, katudde ku nsonga yabakabaka mm. oba nkwiteko mbwabali nange bonaabasobodde kuonako omulangira lukoma mm. ajja kuba bakutegeezaako mm. kimera ali mumera mu busiro owulira bulungi okuwulira tembo ali bujuuka era mu busiro tembo kiggala aliddambu era mu busiro hmm. kiyimba sentema mwogerako nnyo jajjange kiyimbe sentema hmm. azaala kayimba enabulagala ate n'azaala nakibimba omulwanyamu lyekongojje kale n'olwekyo jajjange kiyimba ali sentema kiri mu busiro kayima nabulagala busiro hmm. nakibinga ekongojje busiro mulundi bulondo busiro jemba bubangu busiro suuna jimbo busiro suuna owoolubereberye ntali suuna owokubiri asobereberye ah, busiro hmm. sekamanya kungojje busiro kimbugwe hmm. bugwanya busiro hmm. katerega buterega busiro muteri kungojje busiro mutebiki owoolubereberye eh. <laughs> <laughs> Eh, kale bajjajjange bona gyebagalamidde bajja kunsiga obutate bajja hmm. kunsiga obutategako nti bassekabaka hmm. bajja kunsonyiwa mbetondedde manyi nti bampulira hmm. tubeerawo nina jjajjange muwanga namaze nkutunuulira ng'onyumya ebintu byonengambu buna omwana abadde ki <laughs> abiyita buleereetu mbobeera ku buleereetu n'oyogera ebintu byo nga ndi awo nkulaba kale ndowooza twogedde kabaka jjuuko ebujjuuko buli era kiri mu busiro mm. uh, kayemba nabulagala busiro mm. tebandeke bundeke busiro mm. ndawula musaaba busiro mm. kagulu bunga busiro mm. kikulwe kaliiti busiro mm. mawanda serinnya busiro mm jajjange mwanga gwe mbagambe yali omuzibu ennyo owolubirebirye hmm. eyawangala emyaka bibiri era yali kabaka owabiri mu abasatu paka kati yakyali kabaka nedda ndiku kabaka mwanga owolubirebirye eyali eh. eh, kabaka owabiri mu abasatu eh. gwenabaga nti yali muzibu nnyo nnyo nnyo era yawangala emyaka bibiri yali asinga ne kabaka mwanga owokubiri mu buzibu naye jajjange kabaka mwanga owobe teyali muzibu naye yayagala nnyo obwakabaka n'agala ennono ye n'ebyobuwangwa kyobola ng'alwanisa bingi ebyali bijja okutabangula obuganda n'ennono yaffe n'ebyaffe bya buganda bwali kale eh. jajjange mwanga olubereberye <laughs> kavumba busiro hmm. kabaka namugala hmm. oba sekabaka namugala muyomba busiro hmm. kyabaggu kebala busiro mm. junju luunga busiro mm. semakokiro kisimbiri busiro mm. kamanya kasengeji busiro mm. kabaka suno owokubiri wamala abasi kabaka suno owokubiri wamala mm. kyaddondo kale oye tali busiro nagambage nti abamu bakabaka nga bataano balikya bali mukyaddondo mm. kale jajjaffe suuna ali wamala mukyaddondo walugembe muteso olubereberye jajjaffe nabulagala kyaddondo nabulagala ne kasubi e, jjajja fesuuna ali mm. nabulagala mukyamaya muwalugembe muteesa okuwa oluberebere mm. nabulagala awo enakatemebusi awo kyaddondo nkubulidde abali ekyaddondo mm. e, jjajja fesuuna owokubiri ali kyaddondo wamala kyaddondo walugembe muteesa oluberebere nabulagala kyaddondo kabaka mwanga owokubiri nabulagala kyaddondo kiweewa masanafu kyaddondo mm. kalema mende busiro eyo naye maama wotuukawo esaawa zino enza nogamba tewaaliwo wonna waddugala ekifo kyonna bakitunze tunze olyose nokyogeranaliyoko wiiki ewedde mukama wensoko olindeko waliwo awo hmm. nesomero lya mende kalema hmm. naye webakulaga sekabaka oyo waali oyinza n'okkwata ne ku mutwe n'odduka emisinde ekiyumba kankiyita ekiyumba kiri awo kibi kyonna tekiddaabirizibwa kale wonna ewantu wafaananze nali owiikendi ewedde nende kalema awo ku memoriyo hmm. mukama wange tugende mumaaso ah, kale ntiyange um, mumaliriza kiwa hmm. owokubiri era mukyaddondo hmm. kale nolwekyo kiwabuuziza ndowooza kikyo nziriddwamu mukama wange bulungi Oh, kale naye ngaebimu ndowooza uh, tujja kuwandika tunaba tusazeo okuwandika ebitabo byaffe hmm. katonda nga bwali omulambwaliwo abantu abatufapya nti tuwandiike mangu bannaye bino ebintu tulina bikwata mpoti ate waliwo n'abantu betuterawo nti esente ah, ez'obuyambi olina kubira nakugamba nenamba n'amanya agaliko n'atasindika nayingira omwezi gumu ebiri esatu naye ze nakugamba nti ah, fe hmm. tetutunda naffe mm. tutunda obwongo bwaffe naye nga sigamba nti twogera bino abatabasomesa bino nti batusasule mm. aa naye tubategeeza nti n'abayimbi mubasasula bakozesa hmm. obwongo n'awandiika nemumusasula mm. n'ayimba nemuzira naffe mutusasule mm. naye hmm. kino ekyobuyambi nga bwe naga nti nze ndi bulungi ndyannywa neyagala mm. kaakati e, bannaalinnya bannamasola abo abaana bangi abali obubi mm. kyobaolabanga kinnuma nnyo era Mm. munansonyiwa erinnya eryo temuli koowa ku kye nategeerako mm. entegeka zonna nga bwe nzirowoozako omwami mulwanazi yali aliise okulaba nti waddawo enteekateeka eziyingiza ssente mu bwakabaka mm. nga sigamba nti tivi zibeerewo nga bagamba mbwe za bwakabaka kumbe za bakiamani balala naabali mu kampany registry balala lediyo bagamba za saabasajja kabaka bazze mmengo bagamba nogamba nti ezammwe ez'omulembe bwe guti naye nga tebugenda mu kampany registry emannya g'abalala kale ye mwami mulwana kitatta david siki yali alese era agala nti obwakabaka bubeera n'entegeka kale n'olwekyo naawe wali ose nobeera nti amasiro watuuseeyo n'abawulizaawo bakiwulidde bulungi abamu nga bombagenye balowooza tusere tunoonya byaffe ba tetulina kyetwenoonyeza mm. naye tubategeeza ebyo ate n'obulumi bwe tuyitamu okulaba nti buganda ensuuluulu temugenda gibajja simina gye mugenda kujja nsuuluulu egenda kuziikula buganda bano abasiga gye bagiziise mm. oba omuwesi oba munagenda wamuwangu omuwesi nga nettaka lyebalibbye yasobola ndoozi okuwesa ensuulu tokizikula buganda bana amaseera gye bagiziisa naye nga mubakubira engalo omwana yayimba mulimba luli era oluyimba olwali badde nga pulogulaamu ngegenda kutandika oteekako oluyimba makalo ga buganda omwana yagamba nemu abaganda twaba kifo abataliiga ebyo tebatusirise babisanya butusirize oluyimba olubayimba omwana watti kibuuka niye gamba baganda mwabakyabatanyiiga hmm. kampeyini zigenda tandikula abasajja abakulu nga tebafunye nansenyi bali mu baana ba buganda bagaa mulonde ono mulonde ono byagenda baabye beetaaga myaka asatu mukyatuwaaki mwatusuula nti mukyatunoonyamu magoba kiki mulimidde ku bantu mulina bye mwasuubula banauganda mwabasuubula tifunafuna magoba agammwe kale n'olwekyo saagala kuva mu mbeera kubanga obulamu si bulungi siri mulwadde naye siri bulungi so abawuliza temweraliikirira kale n'olwekyo ndowooza mukulu mulwana sebo abantu linnya tebalikoowa temulikoowa bannange oba oli awo ndibategeeza ensonga nabasomyako ntono kikyagayagala buganda okuba kuba amagezi agalina tekinologi yena yali amusidde ngaamuleese wano nga tetulina bino mbu ate seyaza ate bino nga tera ensonga ze naye nasooka ewawaswa waswa baabalyosemi e baminisita bano abakula balunda ente mhm. abatalina buvu ale ne bamuwuyisa bubi naddukira mhm. emmengo ate nagenda gwa mu nsonga byuma mhm. kali ava ewawaswa nagenda ewakato bandi jaddukira <laughs> kale mukama gumukisamanyi olwana kwagala nnyo nnyo nnyo maama mundabiro tumaliriza mutumba ayise ah, wakonye ko tukonye ko kuba yanja wababumbuza kuba lina bagamba nti tekiri nti omutima omuyanja kale ab'omutima abayanja gye buvudde twayogerako ab'omutima abayanja n'abenti balabikanga nnyo hmm. oba nga bye bataka ennyo ab'omu buddu kale ab'omutima hmm. tujja kwogera ku buvu bwa miriyoni ndowooza ngaebiri oba esatu naye nga abayanja ekyabayisa abayanja tujja kusinziira ku mannya gaabwe oba ku linnya lyabwe so ojja kusinza ku linnya lyabwe lwadde beeyita eri abayanja era tuyinza okugamba nti obungi oba abangi oba obungi mu bayanja abantu bantu bannyanja kyekibayisa ekyo bantu banyanja bo obuvo bwabwe hmm. balina obuvumu emirundi ngaesatu naye ngaabamu obuvumu bwe bavaamu lwakuba batuukira mubufunze nti amasiga amasiga teriiyo bamutima muyanja nga balina essiga lina nga liri bweri wa buddu era bwebavanga ku nyanja okwo ku ssese hmm. era bwebavanga ba era ndowooza kyo tuyinza okugamba nti baasibuka mubizinga byessesaawo era ensonga ki bakwesanganya erinnya lya namayanja amayanja ne namayanja era abomutima bagatuuma nnyo kati n'olwekyo nina omukyalo omukulu gwenjagala ogwempa ekitiibwa namayanja ali denmark awo so ensonga zino erinnya namayanja nemayanja jazitegeera era tujagamba nti kubo bajjajja bere baasinga okukwata era lye lyabayingiza mu buddu kati waliwo waliwo abamu betugenda oba benja okutegeezaako abaaviira ddala ebunyolo nga bo bagenda okuva mu buddu abalala bava ku nnyanja abalala bava mu bunyolo baatuukira mu buddu naye ngaebunyolo bwe baaviira byolusozi baluyita lusiba olusozi olwo lukumpi awo n'olusozi era balindoozi abalya e mubende olusozi olwo mujja tutegeera bulungi abantu abo webasiuka baluyita lusiba hmm. lwaki ŋama ti olusozi emyaka egyo gyonna era luli mu bunyota awo hmm. kati abe mubende olusozi olwo lusiba abamu basibuka awo hmm. abamu baava ku nyanja abala basibuka awo eh. zino bulijjo simanyi nalwo nsonga lwaki babayita babayita bebo bati omutimu omuyanja um, naye era nga mulimu mulimu n'abamu abayingira ddala muli olulangira atuja tuja balaba naye nga nzeeranya bayamanya ago naye nga tadde okulaga obuvumba nekyakulaga nti abamu hmm. bava mu bizinga byesese hmm. abamu ne bava ku lusozi lusiba eeri hmm. awo okumpi n'olusozi mubembe era abamubende ne mbagamba nti mujja kutumbula olusozi olwo kaakati hmm. ate engeri ah, tujja kwogerako ku ku empaya oba abatembuzi ne gye batambulanga hmm. kasira mu tanzania awo ng'oyise ne mutuka tulina abantu aboogereza olimi empandika n'olunya olumu oluganda balwogerera ddala hmm. kati ab'omutima waliwo abantu abaava e tanzania mu myaka gwa lukumi mu lunaana awo oba kinaana mu mwenda lukumi lwenda ah, bbiri okumule mm. nanga abiri mu ebiri asatu munaana mm. waliwo abaafa abantu abaafa eyadali tanzania mm. engeri gyekiri nti amasiga gonna gonna agabano bayanja oba omutima omwenyanja gatuukira mu buddu katitega nti baava mu bifo bisatu naye bano abaava esese abaava ku busozi ku n'abaavi hmm. tanzania niba nabavi babisise bajja oluganda baluugirira ddala niba naabaafulumye tanzania n'emyaka ngiza kugikulambikira hmm. mpaka mu asatu munaana hmm. bo bavanga etanzania baayingiranga awo ne bayingira mu buddu kati webayingira mu buddu baafuna nnyo amanya ga gaab'omutima bano abayanja eh, kubanga baasiyananga omutima n'abente bangi nnyo era obuddu oyo yali esaanikidde baddira nte n'abayanja abo kale n'olwekyo nabo we bajja wadde tebaali baganda hmm. naye bayingira mu buddu ne bafuna eri amannya ago agab'omutima ate ne bayigana oluganda ne bayingira nemumasiga ago hmm. kale waliwo abesese waliwo abaava enebunyolo waliwo n'abaava e tanzania hmm. e, kale n'olwekyo n'abayingira mu balangira naye nga bayingira mbalangira hmm. bibinda yanakirendeka hmm. eh, nakirendeka abaana bonna bava munda nakirendeka era bafunire bayingira ddamu banangira nabagamba nti ebika bingi byakolaki naye nga nkubuulidde bannaffe ab'omutima abayanja hmm. abamu bannaffe baddala wano abalabo baviira ddala tanzania naye gye batuuka mu buddu nti omutima gwe gukola oba naabe nti ne bagenda abayingira mu bika ebyo naye nga bo baava tanzania waliwo abava e tanzania hmm. naye ne bana abawo abayo mu balangira abayingira bagadda mutuba oba munda ya nakirembeka hmm. eh, era ab'omutima bona olw'obutava mu jjajjaabwe hmm. omu ebyomutima eh, bibadde birwasiza ddala eh. <laughs> era abadde bafumbiriganwa mu biseera biri ebikadde kikirizibu ali kikirizibu n'abemmamba bakikola nyinze nkubulidde nti nabolwa olwokuba nti nabo tebaafa mu jjajjabwe y'omu baali bafumbiriganwa mm. naye mubiseera bino bagenze bakitegeeza tebakyanfumbiriganwa naye nga ettabi ly'omutima oba ettabi mm. eryasinga okumanyika ennyo mu bw'omutima era bye bayitibwa abayanja ab'ebbaale buyaga mu buddu gyettabi eryasinga okumanyika ennyo mu bw'omutima abayitibwanga abayanja ab'ebbaali buyaga mu buddu bebe nage nti bano abaava essese bayita mu bukakata awo bayingira nga bamizinga zessese nyeera waliwo n'abayanja ab'ebbaali nabugabu nabugabu wano ewase e buyaga ne nabugabu abo bonna bonna baali bayanja hmm. erino olwekyo nti bannaffe ago mbabuulidde ntungezaku ah, okuyityamu okubasinga okumanyika ennyo hmm. eh, nenkubuulira bannaffe kati abo ndowooza oba tukoma oba tukozetyo ah, tubaleke nga booli omukosefukosefu <laughs> manyi sagala nnyo okukozesa kuba tetukusasula sagala nnyo okukozesa nnyo kuba lulo twakogerawo lumu tugenda kuyingira saa bbiri naye ngaera abo hmm. mutabi mu matale ago gekukubuulidde hmm. omukulu w'ekika ekyomutima kyonna hmm. ngaowakasolya akikulembera era kaakano jjajja waabayanja bebbaali buyaga ye namugera kale n'olwekyo ab'omutima omuntu waba tavudde mu kika ekyo namwe tugeza kubategeeza jjammwe namugeera tumubategeezezza Hmm. ekyo nakyo mumutegedde hmm. era mukyala wanamugera ye mukyala ayitibwa nakuya hmm. kale nolwekyo era namugera kyekifo kyeyatuukiramu mu buddu yebbaali buyaga awo ebbaali era wewaali ejjinja namugera lyeyasooka okusulamu era ekifo ekyo ebbaali ekiri kumpi n'enyanja nalubaale kale banaffe ab'omutima ejjinja eryo mugende eyo hmm. mulabe nti noba nga babbawo mulenunule muma mukyamanyiwerere nze mbabuulidde okulira n'enyanja nalubaale mugombolola hmm. ye kajeejero kajeerero bwemuma mukitwala bwe muti kajeerero egombolola eyo mugimanyi era namugeraawo hmm. n'omugenyi kwe yazaalira abaana be hmm. seremba mayiga ne baale kale omulimu gwa namugera bannaffe amanyi abaana mubawulidde seremba mayiga ne baale hmm. kale nomulimu gwa namugera ogwamulisa hmm. nga gwali gwakuvuba era eryato lyeryatumwe yavubiranga lyayitibwanga nkeranyi kale abeimutima abayanja mutegedde eryato lya jjajjamu eryavubirangamu eryayitibwanga nkiranyi nkiranyi eh, era bwe yali eryato eryo amaana alikwasa mutabanyi we hmm. teremba hmm. okulirabiriranga hmm. ebbali yali mukitaawe era namugere bwe yabanga aliko oba olugendo lyagenda okukyalo oba gyalaga bale yakwatanga eddeba kitaawe lya lyeyatuulangako hmm. mu budde obwo mu budde obwo abantu omukitundu ekyo eddiba hmm. eryatulibwanko baliyitanga nketo nketwe mm-hmm, nketo eh. nketo kibi kyamu <laughs> eryo eddiba baliyitanga nketo hmm. ee eh, baliyitanga nketo musajja mukulu lyeyatuulangako mutabanyi we lyeyasitulanga yali omuganzi ennyo mm. era abaganda abaganda abaaliwo oba abantu abaliwo mubiseera ebyo nebbaali abantu kye bava nga bamuyita kakeeto olw'okukwatanga enketo ya kitaawe kale okuva olinnya lya kakeeto tyolyamufiirako ddala ddanamugera hmm. bwe yafa mutabanyi we kakeeto yamusikira kale okuva hmm. ku bbaali n'okutuuka kaakano Mm. omukulu w'ekika ky'omutima mm. owakasolya ayitibwa kakiito mm. kale erinnya ebbala eryali ery'omuntu oluvannyuma lyebyafuuka eryekifo muganga kyeyatuukiramu era na buli kakati bbaali bwe butaka bwakakeeta obukulu n'omwalo oguli mu butaka obwo guyitibwa bbaali twali bannaffe ab'omutima abamaziga abantu bakukakireeta otudda kusooka ne lujaganya hmm. ekyaddondo obuddu era nga bwenaga nti abamasiga era amasiga gaabwe tegafuluma buddu lujaganya kyaddondo obuddu hmm. kaseegu ekyamuyiibwa era buddu hmm. obuuma enakiyaga era buddu lunamunyu Hmm. era namwanzi era mu buddu kale n'olwekyo banafe ob'omutima mutegedde abamu hmm. mutegedde obuvu bwammwe era kanywanyi ekasozi era mu buddu lugaaju era mu buddu namuna enkuuke era buddu hmm. luswata ekafuluma era mu buddu wannana ebbaali nabugabo era buddu omukundi emabowa era buddu lukanga ebutale era buddu ddungu eminyinya era buddu ndawula esanje era buddu kale n'olwekyo bannaffe nga banagambye nti okusookera dda nga tutandika okwogera kubakubayanja temulina sigenda nga lifuluma mu budde olwebitundu byemwavaamu kale natugane ku bannaffe abaava eyo twayogedde kubaava esese mu bizinga abaava eno ebunyolo netwogera ne ku bantu abataali baganda naye nabo baava etanzania ne bajja ne bafuna ne bayingira mu bika by'ente ne bayingira mu mitima era ne bafuna amannya g'ebika eh, ebyab'omutima abayanja nabyo negitumaze nabyo emyaka kati era abainaga nti ndi wa mutima muyanja kale nga bona baga nti waliwo abaganda giri waliwo bakasi wanakabala ne wawu nga twayogedde kubayingira naye nga musiga by'omukundi hmm. omwalimu abamu abaava ku hmm. mulendo gwa kabaka kyowokubiri hmm. ne bayingizibwa mu kika kyabalangira beŋŋoma y'ebuganda mm. era mu mutuma gwa kaweesi ejjinja mm. era bava mu kitima kyomutima abava abava mu kika ky'omutima ne bayingizibwa mu kika ekirangira mm. era ebigambo by'olutendewa ba tubyogereko lwabwe oba batuusa mu buddu hmm. naye bannange ensonga eyo ndowooza kale kandikonako ndabe <laughs> <laughs> abalangira abatamanyi bakabaka kiggala ebajemera kitaabwe nga baagala okuli obwakabaka hmm. buli ate ngaakyali mulamu mbadde hmm. e, sigenda line kangireete hmm. so tekitandise kati banabaagala <laughs> balina pulani zaabe obaolaga nobulaba balonze namwama kale abaana baagala okuli obwakabaka bwa kitaabe ali kitaabe ngaakyali mulamu bamujemera ye ensonga lwaki ne ku mulembe gwe guno yagenda namubukedde n'agamba ne kabaka ddako era naye hmm. kabaka kabaka kiggala teyalwa abaana abo n'abagoba hmm. ezasalanga obadduka basaabala ennyanja ne bagoba ku hmm. kizinga nsazi era ku nsazi ku baafunira ekyata ekya ekyaa <laughs> <laughs> ekyata ekya namukundi nekibasaabaza oba ne basaabala ne bagoba ku bujjaabu ku bujjaaju mu buddu twayogedde kweyo ku bujjaaju mu buddu kwe baagoba hmm. era obaafa ebujjaaju hmm. ne bagenda ekasaka hmm. ekasaka e gye basinziira ne bagenda emasaka okweyanjulira okweyanjula eri pookino era pookino bwe yabalaba n'abawe ekifo kya luggu e masaka mm. bazimbemu abalangira abo mm. e, eh, nibamala okubira okumpi ne masaka balaba nti beyolese nnyo okumpi kitaabe asobola okukola ki bayinza okutuwa oba okutegeeza kitaabwe mm. nti wayi abaana bakoze eki abaana bali wano hmm. eh, bali wano hmm. Hmm, kabaka tobaoli awo era asobola okubatuukako mm. nolwekyo baalaba nti balinamu okutya okwa kitaabwe ne basaba pookino abakkiriza okuddayo ye kasaka ewaba hmm. babeera pookino naye ne bakkiriza mangu ne baddayo gye baali bansinga hmm. kubalangira abo abantu b'e buddu hmm. kubajja enjogera egamba nti oba kubajja olufumo olugamba nti <laughs> emputa baziwa okulya ab'omutima leero basekeredde nnyo eh, emputa baziwa okulya hmm. masaka baziwa okulya e masaka hmm. ne ziri e kasaka kale abalangira abo baddayo e kasaka hmm. ne bayingira mu kika kyab'omutima olw'okwekweka kitaabwe eh, era bajagabwegegaani olwokwekweka hmm. ne beeyitanga abakundi olw'okujjukira eryato lyabwe eryabatwala ebuddu hmm. eh, kakati n'olwekyo ah, mutegedda bumutima abamu kale emirimu emikulu gyebamutima gyebakolanga ku kabaka tujja kutandikanuza nekakeeto hmm. yeyafubiranga nassolo ebyennyanja n'abaganda nga bamaze okuwangula buddu Ah, kale ah, otegedde hmm. engeri gyeyavubiranga ebyennyanja era oyo kakeete y'omu hmm. yeyavubiranga ne pokini ebyennyanja hmm. kale ab'omutima engeri gye bataasabye kuba tetwalabyewo aweereza mesiko okera ku nsonga za mutima kale amannya agonza ne bwe tugalika nayeobadde obuuza obadde obuuza nti wakoona ku nsonga eh, lwaki babayita bayambya Eh, kale amanya gabe netagubonako amanya tugasokeko mayiga <laughs> namugera sirimba namugera sirimba mayiga bale bwanika hmm. mayanja hmm. eh, kirangwa hmm. mutambuzi abawala nakuya namayanja namata nandago nasaka na mpozi hmm. eh, e e hmm. hmm. eh, eh, na tuwa <laughs> nti amanya gawa gawa gawa kana kuwa gawa nisige gamu mm. e, kati rugaju e, buzibiro ngu amanya gayo mm. tuja kukia kurugaju rugemwa mm. ruamiti mujuzi na mujuzi abu ibatio ate dusu wateka furuma ono ruamiti bulijewa mtima ee anina wadeye ruamiti nama bia nchwa luwa bafe mwinyo rofo ibatio ee <laughs> kati ah, ndiswate kafuluma tuliswata kafuluma hmm. lwamunda mujalwa kale nabo bwe batyo eh, ne butale ah, bukambye butale bisiba hmm. olutuulu waligo kale bwegati bwegatambula bwogende ne nabugabo hmm. waliwo jumba kigo bwe batyo kaliisa matwale bwe batyo gemanya gabageeyo kale n'olwekyo mandowooza tusembyeyo embogo mm, sembyeyo embogo ee eh, naye nga simanyi oba omwana wattu wamufuna omukyala omulima debula nambogga debula yangamba enamba nesebo sebo kitandikabwoti nti nesebo omulungi mubalungi omumbejja oyo ye yangobastehanisiŋoma <laughs> omumbejja atuuka ekiseera nga ali mu lusirika ye naatuuka ekiseera nga mukambo muzibu katatakugobanga era ojja kuba oli awo ngaakukeberako naye oba obusungu olina obugumira oli ssebo bakabaka bamuwalula ne bamugja mu mbeera hmm. eh, kale tudde kuba embogo ndowooza twangire kubanga obudde ate n'ebiseera hmm. oba oli awo n'engeri gyenyewuliramu hmm. abembogo bano be baani abembogo akabbiro kaabwe mbala bagumanya kabbiro ndeerwe hmm. kati ndeerwe kyeki hmm. obutiko bwobeera bweru era bumera ku ttale mu mpiira hmm. eh, era abembogo lwaki ntandise n'akabbiro kaabwe akayitibwa ndeerwe nembagaabwe obutiko obweru bumera ku ttale mu mpiira era abembogo tebalya mmere yonna efumbiddwa mu ntamu mpya nabo balina eno bwe nalina okubuulira abenti nga tewagamba nti yiyi ani kino ntidde nnyo kati bwe bagitwala bakola batya gwobimbuuza zesikulumbangako ombuuza kuna nkugambye nti ab'embogo nkyose kabbiro kaabwe nembategezanengezako bategeeza abantu bano mbategeeza obulombolombo buno mbabuulidde obutasobya kati bwe kiba nga byabuwanga nono nga bwe kitambula enengofe kati basomireko katono kalaba embogo tebalya mmere efumbiddwa mu ntamu mpya hmm. okusobola okugiriiramu bagisaamu olujjo wansi ne batereezaamu emmere ku lujjo olwo hmm. <laughs> era bannaffe ab'embogo abamu si bonna ne abamu baveera ddala bunyolo okujja mu buganda hmm. era ebunyolo baabeeranga mu kifo ekiyitibwa mazigita mazigita eyo mazigita ekifo ekyo bannaffe ab'embogo gye babeeranga hmm. embogo eyiwamu oli mutuufu naye waliwo era kujjanga mba waliwo omwana atuwa embogo anaatera kunkuba mayinja kale ow'embogo mukwano kankoneko katono nga bwe mbagambye nti abamu bavira ddalunyolo oba babeeranga mu kifo ekiyitibwa mazigita hmm. kibulala kibulala wayogerayoko kiruda mubudu ninga atabamu mm. kiwutta emagonga yaliwo ku kabaka kintu mm. era kiwutta yali yesi yalisaagabo wakabaka kintu mm. e, eh, yalisaabagabo wakabaka kintu era omulangira omulangira kimera bwe yamala okuwasa okuwasa namagende hmm. muwala wa kikumbi owembogo makumbi owembogo mm. makumbi yalina abaana be abalenzi bana hmm. okwali kaddu walakira ne vuvumira ne semitego bannange obutambi obuyise twayogera ku vuvumira ne semitego era makumbi yali muyizi nnyo era emirundi mingi yayiganga wamu ne kabaka kimera hmm. nga kimera akyali kibulala mu bunyolo hmm. era omulangira kimera bwe yali ng'ajja okuli obwakabaka makumbi n'abaana be bonna nabo nebasitula ne bajja ne mukoddomi waabwe so olumu nga bajja namagende mukakimira n'akuwa nnyo buvumira alaba mwanyina akooye n'amusitula n'omutangira yalaba basitudde mukyala we naye n'asaba bakoddomibe bamusitule kale ndoza ate mbogo mbadde mukimanyi nti mwabakongojja ne tuba bulijjo gye byatandikira awo awe giva bulijjo era makumbi hmm. kwokulagira kaddu azitule omulangira hmm. era okwakumbuka okwebajja obukongozi bakola n'okutuusa kati nawo hmm. bwava era kimera na kimera nemakumbi bajja bayigga kuomulimu makumbi yayagalanga nyo okuyigga n'olugendo lwabwe bajja bayigga tubyaddebunerebajja bubatambula bubawumula bubayigga era baali bali kumpi n'olusozi hmm. muguru olusozi olwo muguru bannaffe ab'embogo mu lunoonye tujja kutegeera emuguru ki ekyaliyo kyetulaga hmm. tegeeza ku lusozi olwo muguru makumbi nayawukana omulangira n'agenda ng'ayigga yekka kale bwe yatuka ku lusozi muguru embwa y'omulangira eyayitibwanga semajimbi mbadde mbagamba nti we obadde ku lusuku muggulu hmm. embwa y'omulangira eyayitibwanga semajimbi hmm. nesuula ekyuma kyayo ku lusozi obwo hmm. kale makumbi bwe yanoonya ekyuma kyembwa nga takiraba n'atandika okwokya obuyiira asobole okukiraba kale omulangira yasinziraawo ku kasozi nayota n'alengera obugiira ku lusozi mugulu olusozi olwo nayota hmm. bannaffe mujja tukibira awo hmm. era yabuuza ekyobuyiira ne bamutegeeza nti makumbi hmm. kwe kutuuma makumbi erinnya lyakaliira kale bannaffe ab'embogo kayira mumutegeera bulungi mm, era bamumanyi nere erinnya ntera oddiwulira mm. eyo yakuba kimirana <laughs> n'abantu be mm. beyongerayo okulamuga mu lugendo lwabwe lubaleeta e buganda kale webaatuka ku lusozi era kukuziro vuvumira n'asamba ekisaka wanyana weyawumulirako avuvumira bwe yajja erinnya lya kasamba so gyebuvuddeko tatuuka mu masole kayogera ku vuvumbira ne kasamba oyo hmm. era ne kadde oluvema afuna erinnya erya sekayiba hmm. kale amanya gabo gakyuka era kimulaga tuka mukana nga maze okulya obwakabaka hmm. kayira n'amusaba amukkiriza ddeyo okuzimba ku lusozi embako yali esudde ekyuma era kabaka bwe yamutiira naddala n'azimba okwo kale okuva olwo n'okutuusa kati obutaka bwakanyiira obukulu hmm. buli ku lusozi mu ggulu mu ssingo kubanga yaddayo kabaka nga bweyali amukkiriza n'azimba okwo kale bannaffe ab'embogo abaana n'abazzukulu mukitegedde obukulu oba obutaka obukulu obwakayiira buli ku lusozi mu ggulu mu ssingo era kayiira bwe yamala okuzimba okwo aba abantu be batandika okumulikira omwenge owulya bulungi nkuwulira naye bwe yamalanga okunywa nga kusi ngagamba nti amaarwa gajuwe kubanga yali akwesanya oluto kale omumbijja sibu stephani singoma bwe makyogedde bubi onompabula hmm. kayira nagamba nti amaarwa amaarwa gajuule yakitegeezaki kale okwo ekyo nange mumbejjajo kisikanize nkubuulize oneogera <laughs> nekate kiwaswa hmm. <laughs> kale okwo abantu kwebasinzira okumuyita gajuule hmm. na buli kati omukulu bwekika kyembogo ayitibwa kayira gajuule hmm. mukulu kayira gajuule <laughs> nayese abaami abo bangi abantu abo mbawadde ekitiibwa kyabo naye muli ku ki kayira gagula mukulu nnyo wakitiibwa nnyo hmm. kale katonda nga bwali omulamu kansobe aba mulizuukuka namwe nemugaa nti aa kale n'olwekyo abantu mutegedde oliyakuta omwenge hmm. naga nti amaalwa gajuule kale abantu kubasinzire okuyiwa okumuyita gajuule na buli kaakati omukulu w'ekika ky'embogo ayitibwa kayiira gajuule oba tukonyaku okunyumu gwab'embogo bakongozi kale obukongozi bukolebwa sekayiba kale simanyi oba mutebi wabeera bamukongojja kabaka wammwe ddala sekayiba esenge ajja empewo n'erinnya n'akongojja mutebi kyenabagamba nti kabaka takongojjebwa bantu mukaago oba bataano tukulaze n'ekimera ne ne mukazi we yali omuyiya musitula kaddu nasitulio nasitulono kale nolwekyo nze mbeewuunya nnyo ebyobuwangwa byamu byemutambuliramu nga muku ebintu ebituswaza ebitwandika ebitukunamya hmm. oli nabo hmm. niba neomwana tu yazzemu okwogera muneemu mundabira waliwo yakyogera bakindika wano kojjawe nagamba yabiwuliriza hmm. oba yabiraba mm -hmm. awulira bulungi kale omulimu gwokubiri okukwata engabo yakabaka eyitibwa kamaanyi n'amafumu ge eh, n'amafumu gakabaka kale eyokusatu nsigo amyuka mulamba hmm. era nsigo amyuka mulamba hmm. wambogo era yaggala olugi lwolubiri oluyitibwa nsigo <laughs> nsigo Eh, sinobola olutuma balina ebirizamu naye oba mulimu bwakabaka oba mulimu biki nikimulaba nti ekintu kiryawo tekiriimu tekiri mu makulu nimwe ne muvunamaani mweraza obwami ne mukola ki ne musonda etafaali ne mudduka ebisimbe lwe lugi nsigo tuluyina ani amanyi temuli balanze embizi eno mwekalamu ekirimu abaganda temugyebuuza buuza ku baganda banno babalanze nemukalamu jja kale twogere ku masiganu gagatuka ku kayiira hmm. tujja kwogera ku sekayiira ekisenge busiro hmm. walakira ebungo butambala semitego emyanzi singo amba ebusamba busiro hmm. eh, amanya gembugo tugakoneko eh, ate tukuba kyali balamu <laughs> tugakoneko eh, kale tujja kwogera tujja kwogera ku nyanzi hmm. sentamu hmm. bugende mukwaya ntume hmm. mawejje kabunga kasibante kyagulanyi eh. Eh, waliwo omwana wattu kyagulanyi sentamu obungereza e awo yangamba bwatuuka entebe ku kisaawe eh. abagambirawo ye mukulu ye mukulu woono oweeno e, omwana wattu oyo yantumirako bambi nkwagala nnyo nange omukulu kyagulanyi sentamu mungereza mm, e, awo mm. e, sebo nange erinnya ndikonyekono kyagulanyi mm. kale mukama akuwa omukisa kirabira kyakonye ankomye kayanja kabanda lwere olwo nno olusozi so zirwere ee eh, n'enyanzi mugga hmm. nago gyeguli lwanyaaga dumba sendikwanawa hmm. nyenje okulu hmm. kiyazi senkatuuka seryayi musiige joloba kabugo musibira ntwatwa sengooba abawala nanyanzi nantamu namagembe namukwaya nantume namwanje bukirwa nabbanja nankoonyi nancyonyi namuleme oba mumakumanga agnasomiwa nankabirwa nankabirwa omumago okukozesa amaanyi n'okusiba abagana abagana n'obasibira mulimu amanya geninako obusungu tubalinzemu omugendo okgenda wano mu wano eno gyava eno mu balaala eno nga oima roodi hmm. waliwo ekyalo ekiryawo ekyamaanyi nnyo nakabinatukulinze mu kampeni ogende omatiosirwaza abavubuka babiri abaganda abafuuka emombo ze mu nsi yaabwe nankabiriwa nankabiriwa owekibogo oyo kale fe tubalinzi naye nga tinanga bwali omulamu ate mujja kuwangaala <laughs> ndivudde nako myezi kale nalugooti mm. nakyomu nampeewa ankomye naawe kale togereko mpazi kumanya gomusigali awalakira mm. mulimira jamba amanya g'omusigaza sekayiira nabeebenzi katuutu kaggwa eambakyensobola okategezaako ebyembogo kayiri ali katikirivu kayiri ali katikkiro omwatikirivu okasuuna kankabadde kuba namukoonaku ekikuvuddeku hmm. kayiira ekatikiri omwatikirivu ku kabaka suuna owokubiri ne ku kabaka muteesa olubiribirye era yali wambogo era kayira ye katukyo yasooka okuyitibwa kamala byonna abatigezaako kyansuuna egambo linga matandageza nti okuva nologwe kamala byonna hmm. kale kayira ye katikiro yasookera ddala okuyitibwa kamala byonna kale ab'embogo mukwano gwange mwenna mwenna abatuwulizira abatulaba ekyo kyensobodde obasomerako ebyo sijadde tuli biwandiika mujja bisisinkana katonda nga bwali omulamu era bwanaaba ayagadde era bwe twabasuubiza nti otaba tukwatiriza wamu mwanga tukalikyo foundation netegefu batuusaako byonna era tubimale bintu tubasomeko busuli kubanga ye mukulu omutumba bwafe obutuke eyo oba abijjawa oba bakola ki bisaakize bazikolewa nezimulemera nagakandikuba ono nga wenagenange kiri muganda naye nababuuza hmm. bwe kiba naddala musiima ngaera musasula hmm. neetaaga kiba nange hmm. kale n'olwekyo abasinga obungi amannya ge nasoose okumenya bambi bansabira nnyo okuba obuwangaazi ndezoweerawo kyekisinga ni bannaffe abali mubaira diaspora diaspora musituke musituke musituke bannange bano abasajja baababa da musituke tulabe nti twejjako abantu bano hmm. mudde mu bika byammwe bannange mudde mu bika byammwe bannange mubakulu b'obusulya bannange namwe abakulu b'ebikana ab'obusula muyambe abazzukulu mubalage ekkubo we bayinza okuyita mubalage ekyo kye balina okukola kale omukyala debula nambogga nkutumiddeko nnyo nnyo era nkutumidde eddala sebo omumbejja omukulu stephani singoma nkwagala nnyo omukulu mulwana kitata david nkwagala nnyo hmm. kale katenze nga nkwagazaki omukulu omukulu kigula richadi nkwagala nnyo era ndabira maama hmm. omwana wattu jjajja wa buganda owensima mwawo omwana wattu ali australia saalongo sibu nkutumiddeko nnyo era abalongo bandabire mukulu mulwana david maama mundabire n'abaana mm-hmm. n'abatuwuliriza mwenna bannange besasobeddeko naku okumanya gammwe mm-hmm. omwana watte ebugulu byabo ndagire maaso oyo mm-hmm. gwenjagala ennyo <laughs> omwana tuwa obugolo byawo ya ngama ntime uziba sawa kumi yeze chilo mm. kasito isa waka lango mm. aa ah, awe mchara suzani ya imiria dana gamba neta kari ndavira mama wafi mm. e, na ye mwere wa gumu chukuto vode chidja butira mwere kuruwana na kubeda tulibumu mm. banja warangira na bambeja mungane vana maso la wale mbujini kibona mm. kari mkama ngatoni nasibwe mm. wala watake nzi jukidi mm -hmm. <laughs> abantu ke bambuuza ennyo hmm. ah, amannya gaabalangira n'abambejja geegaliwa ko abamu bawulira wasajja wasajja ddala gye riri mu bulangi <laughs> gomwana gwe biki byoziikula obaddeki kubiikiriza bubiikiriza nange hmm. mbiate muneegoli mumbejja gwe nakibingi kimbugwe ate ngambi waliwo sekabaka kimbugwe mhm. kati ekibobbi abantu omutwe amanya g'abalangira gegaliwa akokokakokako oba obonako nkusiibwe amanya g'abalangira wasajja motebi tebaliyo gwe tobamanyi それ、あ、まだ手割りいいよ。手割りいいよ、マジ。えい。狭こうき。アンジュレイオは、ジョンジュ狭こうきろ、サンガリアンボゴムナイ。あてせ、フリバランギラ。フリフリバランギラ、バランギラ、ヨワサジャムテビ、カゲレ、狭こうきろ、ムキンズナソロ、サンガリアンボゴ、ビバランギラ。リマニアゴカゲバズウマス。いや、でもないや。 <laughs> <laughs> fejetuli kale ah, oyagala wandibaddeko <laughs> okumanya amalala agatumire waliwo omulangira tamanyi gatuma baana be ah, amanya mangi agatamanyikiddwa ah, nenjagala ogamanya kwaliwo negesimanyi waliwo amanya mangi agamanyikiddwa agatamanyikiddwa naye ngaoli ne bwana aliwuli ajaga nti omulangira waawa waaliwo hmm. agatiikirya naye ngaate amanya gabalangira mangi hmm. kale tujja oba twogere kati waliwo katebe linnya lyabalangira hmm. katere katerega katakesu twamwogerako era mu baana abamu ku muganzi lwazza abaawona katakesu lyabalangira kaviiri lyabalangira kawagga lyabalangira kawuuwa lyabalangira kayemba lyabalangira kayima lyabalangira kayondo lyabalangira kazibwe lyabalangira kibooli lyabalangira kiggala lyabalangira kigoye balangira kijojo balangira kikanja balangira kikulwe balangira kikumbi balangira kikunta balangira kimbugwe kimera balangira kiribatta balangira kiyimba balangira kyabaggu kyabayinze nalyo lyabalangira mm-hmm. kikaaka lyabalangira lulambula lyabalangira lukanga balangira lukongwa balangira lumama balangira lumansi balangira lumweno balangira luswata balangira lutimba balangira luyenje balangira maddangu maddangulya balangira maganda balangira mawanda balangira mayinja balangira mayumba balangira mbogo mpandwa mpiima mugogo mukaabya mukuma muleere mulondo Muluuta, Musanje, Mutebi, Muteesa, Muyigwa, Mwanga, Nakibinge, Mugala, oba Namuga, Namugala, Ndawula, Ngobe, Balangira, kati ngeri yangu betuluri ankumanyiza kwetawulirangako hmm, sekafuuwa balangira sekolya sekafuuwa balangira sekolya balangira seninde balangira Seka segamwenge balangira sekamaanya semakookiro semalume owula bulungi sezzalunyo balangira simbwa suuna tebandeke tembo wakayima walugembe wampamba wango wasajja zunguru zimbe ngawulidde ndowooza ngawulidde abambijja nabadda n'abaloga nabisaalu nabiwemba nabweteme nacwa nakabiri nakalima nakamanya nakampi owulira bulungi nakayenga bambejja nakiggala nakimbugwe mwanyinaze mutumirakayo mungereza hmm. nakayita bambejja naluwembe namaalwa namikka nanjobe nattu nazibanja ndagire ndege nkinzi namukaabya oyo muwala wange nkinzi muwala wange abaana mwebali abange nakimbugwe aha aha namukaabya mpozi waliwo erinnya lyali lya mutabanyi wa jjajjaffe sinanero kandireke Nireke, yekisizi. <laughs> Kari, semalavi, nuwabira mwana muwadanga mumbeja, kaituwa semalavi, hmm. abira mumbeja. Tajuba, tute kubano, tuwamu ogira kujuzi, uretu ogira kubambeja bali, mumbeja tute kubano, za aluangu, ni zansanzi. Ni walugu baita, walu nirinya, wantumulitume, abambeja, hmm. wakumanti, mudio muliisaako amaaso omanya getukonye kwano mangi ntaleyebwa oba ntaye bwera ntayebwera kale ntayerebwa linnya kkulu nnyo mubambejja kati ero kyabuuza ah! naye gwe omusajja gugolooza guno omutwe guwa gunteekako ambuuza ate nga kugamba singa onkoonako nti waiwitigiki niye ogenda okuya kurukuru mbuffe bannaba online media ani yagamba nti oli munnange kale abalangira bonnani gyemuli muwulidde amanya getukonyeko bano baganda baffe abalangira n'abambejja siriwulidde sirikonyeko eryo mutumba kale bakuwa abaganda bange bato bange bakulu bange abamu abalangira ndoza muwulidde amannya ge tusobola okukozesa ku baana baffe mm. abalangira n'abambejja mm. kale ndowooza nga nasiiwudde dda mbagala nnyo omukama abakuume era bawe omukisa mm. kale bayi